天線 Maker 嘅成分比較多，所以我就將佢歸納於我是創客嘅系列啦。由於兩集咧都比較多人有興趣，所以我就唔拍個題材拍到爛嘅。今日咧我就打算拍第三集。大家都知道卡洛斯有鋪韌㗎，要不斷將啲嘢改良先過韌㗎嘛。我就有啲覺得啦，用 Apps Inventor 咧寫 Apps 咧唔係唔好。 但系始终喺个平面度控制咧，好似冇乜手感咁。相信好多人咧打开机咧，屋企都有依个 PS4 嘅手柄。于是卡洛斯就谂下，有冇可能将万向车咧改为用依个游戏手柄嚟控制？咁点解呢一集无端端又归纳咗阿 n o 系列嘅咧？睇落去我就会话你知点解。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。 如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，刚才我讲咗啦，我呢集嘅目的咧，主要想弃用手机嘅 App 界面程式，而改用游戏手柄嚟控制万向车啊嘛。如果有睇上一集嘅咧，大家都应该知道我呢个万向车咧系采用咗蓝牙模组 HC 零五去接收手机嘅信号嘅。咁如果咧真系要将呢个 PS Four fit 入去嘅咧，我首先要知道 PS Four 嘅蓝牙输出。

又點可以為咗個 PS4 dongle 再插多塊上去咧？於是乎咧，又再上網揾下有冇第二啲嘅辦法啦。啊，真係天無絕人之路啦！竟然俾我揾到依樣嘢，係乜嘢嚟嘅咧？原來咧，佢就係一塊 gamepad 嘅擴展板。咁叫得到擴展板咧，梗係配合阿 o 用啦。但你睇下佢兩個 joystick，其實就同 PS4 係一模一樣嘅。不過 PS4 咧個十二個 button 佢就冇，淨係得兩支 joystick 啫。 插咗落去 Arduino 咧，就会变成一个小型嘅 Joystick 啦。但系犀利在佢呢度仲有个插口，可以插上 HC 零五。只要将呢块 HC 零五咧 set 成 master，咁万向车咧就唔需要经过改动，就可以直接俾佢控制啦。我问个卖家咧，有冇 Arduino 编程嘅例子俾我参考？点知咧佢就俾咗呢个线路图俾我，我睇两睇咧就睇得明啦。 原来咧就系嚟控制一啲机械臂嘅 project 啊，所以你睇到个线路图上面咧就有好多舵机嘅接线位嘅，而我有兴趣嘅咧净系左摇杆、右摇杆同埋蓝牙接口点样编程就得啦。呢度好清楚啦，左摇杆咧就用咗 A 零同埋 A 一嘅类比输出，而右摇杆咧就用咗 A 三同埋 A 二嘅类比输出，咁非常简单啦。将扩展品插喺 Arduino 上面，接好 USB。 编程方面就将 A 零、A 一、A 三、A 二四只脚咧入咗落去四个变数度，另外再开多四个变数咧就爱嚟将读出嘅资料挤好。呢句 Serial Begin 咧就爱嚟帮助我哋一啱用到呢个 Serial Monitor 嘅啫。主程式里面咧就将四只脚嘅资料咧 Analog r i c h l y 乘以二百五十 Over 一千咧，其实咧就将个数字缩细佢啫。 跟住再用 constraint 函數咧，將呢個數值縮喺零同二百五十之間。呢個咧係為咗配合翻我哋原來個慢向車嘅編程嘅。為咗檢測編程係咪成功咧，下面嘅 serial pin 嘅句子咧，就主要將個計出嚟嘅答數咧喺個 serial monitor 裏邊顯示出嚟。好，而家將程式上載。上載完成之後咧，打開 serial monitor。 你見到一字排開四個數值咧，其實就係兩個 joystick 嘅 x 軸同埋 y 軸嘅數值啦。先係右邊嘅啦，上下左右左邊嘅上下左右啊，都好成功嘅，因為四個軸咧去到盡頭都係零同埋二五零嘅。好啦，玩多一步啦，我哋將一塊 H C 零五咧一早 set 咗做 master。 插咗上去程式方面咧，我就根據線路圖將十二個同埋十三個咧，用 Software Serial 嘅 library 咧，將佢分別 set 為 R X 同埋 T X。根據之前慢向車嘅編程咧，左邊嘅搖杆咧只係左右喐去控制旋轉嘅啫，所以開咗藍牙之後咧，所有有關左手邊嘅 Y 軸資料嘅句子咧，我都會 disable 曬佢，而只係將左手邊嘅 X 軸。 同埋右手边嘅 X 轴同埋 Y 轴三个资料拱去万向车嗰度。负责摇杆嘅 Arduino 咧系只需要俾电佢就得啦，你可以用一般嘅充电宝啦，或者可以揾嚿九安电插入去呢个插口度都得嘅。而接收嗰边咧，我哋唔好咁快试车啊，我哋揾一块 HC 零五 set 咗做 slave，跟住接好线驳落去另外一块 Arduino 度。TX 同 RX 暂时唔好接住。 程式過咗去先好接，因為喺編程嘅時候咧，T X 同埋 R X 咧係會有衝突嘅。嗱，而家我依個試驗嘅程式咧，其實就係用萬向車嘅程式嚟修改嘅，所以我用翻曬依啲咁嘅變數。接收咗藍牙資料之後咧，我就亦都係用 Serial Pin 將三個接收到嘅資料咧喺 Serial Monitor Display 出嚟。寫好程式之後上載。 上載完咧，先至好將 H C 零五嘅 R X 同埋 T X 接翻去 Arduino。兩塊 H C 零五咧，一塊 set 做 master，一塊 set 做 slave，一接電咧，大家自然會配對到噶啦。嗱，你睇下肉 j o y 色已經可以控制到數值啦，證明藍牙嘅傳送同埋接收都冇問題啦。既然呢個 D I Y Joy 色都咁成功，我又唔怕花啲時間用 Fusion 三六零畫個盒仔，跟住打印出嚟裝好佢。 而家畫好嘅咧，就係個底部。你見到仲有四個螺絲位，我嚟安裝 Arduino 嘅添。跟住將個 output 出去就去打印。同步咧就設計埋個蓋，蓋面咧就應該有兩個大窿。但呢兩個窿嘅位置咧應該非常之準確啊，先至會 fit 到塊擴展板，唔會棘住個裝飾喐唔到。完成咗之後自然亦都係 output 同埋打印啦。一般嚟講，如果你用 CAD 畫嘢之前咧， 用卡尺準確量度好尺寸，以致打印出嚟咧唔應該有太大嘅誤差嘅。所以扭螺絲入去咧，嗰啲位置都應該相當準嘅。你至於個上蓋咧冚落去都好 fit。不過由於個藍牙個模組咧都未諗到點拆，所以而家試機嘅時候就唔冚上蓋先住，前後左右轉左。 转右、左前、右后、右前、左后，全部碌个转动都冇问题喎。试下落地行先，向前呢啲简单动作冇问题，但系好似车行啊、打八字呢啲咁嘅动作就做唔到啦。我觉得咧，可能因为个摇杆咧，可以俾只手指公喐动嘅幅度咧，唔系咁大，反而冇手机嘅反应咁好添。 大家應該記得咧，我哋喺做萬向車 version two 嘅時候，係用 App Inventor 畫出呢個 joystick 嘅。咁我哋用一個圓圈咧畫成個 joystick，而有一塊好大嘅畫布咧，俾佢上下左右運動嘅。如果圓形嘅喐動嘅多與少咧，傳送到 Arduino 嗰邊咧，係會用一個 s i z e 嘅函數咧，將佢精密咁計算成為每一個碌嘅速度嘅。而環繞行啊、打八指啲咁嘅動作咧。 就正正要求咧，四个辘每一个辘个速度数值都唔同，所以用嚟控制万向车咧，似乎大画面嘅手机 apps 啦，就比较好用啲啦。但系如果用喺一般嘅车或者船简单嘅动作控制咧，似乎自己 DIY 嘅 joystick 都唔应该有问题。有跟开卡洛斯影片嘅朋友咧，都可能会发觉到，有好多时卡洛斯咧搞嚟搞去得个做字。 好似上一次咧，又設計又打人爭死嘅萬向輪咧，到最尾都系費咗要用翻買翻嚟嘅萬向輪。今次咧又買個 original 嘅 Joystick Shield 翻嚟，又學編程啦，又試用啦，以至於最尾搞到佢可以控制萬向車啦。而到最尾咧，我都係覺得用 Apps Invent 編出嚟嘅手機 Apps 係最為方便嘅。你可能會覺得我好阿 Q，但我個人覺得整個資料搜集咯。 设计啦、编程啦、制作过程咧系非常之值得，因为利用 Arduino 咧做成一个 Game Pad 可能唔适用于万向车。喺呢刻咧，我已经谂到有好多嘢咧可以利用呢个自制嘅 Game Pad 嚟控制啦，所以我到最后咧都会将呢个蓝牙模组咧收喺里边，将电池放喺里边，加开关掣，而将佢做成一个完完整整嘅 DIY Game Pad 留翻第日用。如果喜欢卡洛斯今日嘅影片嘅，记得加赞、订阅同埋分享啊！